दोस्तों तो आपने सुना ही होगा कि हवावे बैन हो गया तो मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगा कि ये क्यों बैन हुआ है और कैसे हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात हम शुरू से करते हैं जो ये हवावे कंपनी है वो एक क्या कहते हैं चाइनीज़ कंपनी है जो कि चाइना की है तो चाइना पे काफ़ी मतलब इल्ज़ाम वगैरह लगते हैं कि वो लोगों की क्या कहते हैं डाटा वगैरह चढ़ाते हैं स्पाई वगैरह करते हैं उनका डाटा वगैरह छीनते हैं तो यूएस जो था तो उनने सोचा कि यार ये हमारा डाटा वगैरह ले रहे हैं हमारे लोगों का डाटा ले रहे हैं तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है तो उनने खुद अपने मिलिट्री में जितने भी लोग हैं ना उनके तो उनने उसे उन्हें कहा कि ना हवा आप यूज़ ना किया करें क्योंकि हमारा डाटा लीक हो रहा है उनके पास चाइना के पास वो चाहते नहीं थे कि उनका डाटा चाइना के पास जाए जाहिर सी बात है कौन चाहता है कि उनकी आर्मी और उनके मुल्क का जो जितना भी डाटा वगैरह फाइल है वो उनके पास जाए जब ये मतलब ये लीक हुआ तो गूगल ने सोचा कि हम कि ये लोगों का डाटा लीक कर रहे हैं तो हम हमें इसे चलाना नहीं चाहिए तब जाके इसे फिर बैन किया गया ठीक है जब बैन किया गया तो उसके बाद ये नहीं है कि आपके फ़ोन चलना बंद हो जाएंगे कभी कुछ डाउनलोड नहीं कर सकेंगे कॉल वगैरह नहीं कर सकेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है आपको बस ना कोई भी अपडेट वपडेट नहीं मिलेगा जैसे अभी ज़ीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो शायद चल रहा है मेरे ख्याल से तो अगर ज़ीरो पॉइंट टेन आया अगर मैं पक्का नहीं कह रहा अगर आया तो उससे उसका आपको अपडेट नहीं मिलेगा ठीक है तो इसका हल निकालने के लिए ये हवावे एक ना न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल रहे हैं जिसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल रहे हैं जो कि 2019 में बनेगा ये उन्हें नया स्टार्ट नहीं किया मतलब अभी बनाना नहीं शुरू किया ये पाँच साल पहले कि उन्हें अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का ये सोचा है ठीक है तो अभी बना रहे 2019 में शायद दो में कहा है उन्होंने कि हम उसे लॉन्च कर देंगे उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को जिससे आप अपने मोबाइल में चला सकते हैं जो कि एंड्रॉयड से काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी मतलब अच्छा स्मूथली काम करेगा मैंने आपको अगर मैंने आपको वैसे पूरी स्टोरी नहीं बताई पूरी स्टोरी में आता तो भाई बहुत की लंबी वीडियो जानी थी तो अगर आपको कुछ और जानना है तो मैं कुछ नई वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना और अगर आपको मेरे साथ पबजी मोबाइल खेलना है तो आप मुझे टेक्निकल हमज़ा नाम से मेरी आईडी है टी कैपिटल है एच कैपिटल है टेक्निकल हमज़ा करके ऐड कर लो और पबजी खेल लो मेरे साथ पबजी की कल नई वीडियो आएगी तो उसे भी देख लेना मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब मारो और लाइक करो वीडियो को और कमेंट कर दो बस अल्लाह हाफि भाई निकलो